用手下，的是多少？三万就是需要你了。你应该用手机比较好吧。没关系，用它就好。我很懒。没有，它可以调，你可以调到一零八零。 所以之前是因为没有调。哪个之前？不知道，因为之前我把它拿下来看，有很多人怎么都暗淡。嗯。那我就不知道，应该是三万，哎，应该是三万加三千乘以那个，就是点数减一嘛。好。六，干，太假了吧？没有假。 <laughs> 好了，那就四万五。